Bienvenue dans cette vidéo consacrée au module calque de LibreOffice. Nous allons voir comment supprimer des lignes vides à l'intérieur d'une plage. Dans cet exemple, nous avons peu de données, mais bien entendu, plus la plage est grande, plus les lignes vides sont dispersées dans la plage, plus la sélection manuelle des lignes à supprimer est fastidieuse. On serait donc tenté d'utiliser la commande édition rechercher et remplacer pour trouver ces lignes. Mais contrairement au traitement de texte, les cellules vides ne peuvent être trouvées par cette commande. Par exemple, dans cette feuille, l'expression régulière de recherche d'un paragraphe vide dans Writer, chapeau de dollar, expression régulière, tout recherché, ne fonctionne pas. La raison est simple. Le résultat trouvé serait beaucoup trop grand puisque, à part les cellules contenant quelque chose, eh bien, toutes les cellules, par définition, sont vides. Voyons donc comment procéder. Cliquez au début de la plage et utilisez la combinaison des touches CTRL majuscule fin pour sélectionner toutes les lignes. Ensuite, édition, copier, Gardez la plage sélectionnée et tapez un mot ne se trouvant pas dans la plage, un mot improbable. Nous allons prendre par exemple « Libo ». Validez par « Alt-Entrée » afin de répercuter la saisie sur toute la plage sélectionnée. Donc « Alt-Entrée ». Resélectionnez la plage, puis « Édition »,« Collage spécial, option, cocher, ignorer les cellules vides. LibreOffice avertit que les cellules cibles contiennent des données. Validez cet avertissement. Nous retrouvons nos données. Les cellules qui étaient vides contiennent le mot improbable. Nous pouvons donc faire maintenant édition, rechercher et remplacer pour rechercher le mot improbable tout recherché, fermé. Et maintenant, pour supprimer, clique droit sur l'antenne de ligne, puis supprimer les lignes sélectionnées. En résumé, quatre opérations simples en elles-mêmes. Copier la plage, taper un mot improbable, c'est-à-dire ne risquant pas de figurer dans les données, puis recoller la plage en ignorant les cellules vides et terminer par rechercher le mot improbable.